ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸ਼ ਅੱਜ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਬਾਬਲ ਬੇਕਰੀ ਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਦਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਟਾਕੇ ਲੈਣ Thank you. बना देता माहौल मेरा ਦੇ ਲਿਆ ਆਇਓ आइए फिलहाल चलिए दिए लाना ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੀਏ ਵੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਘਰੇ ਆਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਰਤੀ ਵੇਰਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਪ ਜਲਾਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਬੋਲੋ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜੈ ਆਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆਇਆ ਆਇਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਈਏ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਉਰੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ